Dobra, cześć, siemanko, z tej strony Arak, a dzisiaj zobaczymy, no, powalczymy sobie i zobaczymy, czy wykryją u nas haksy. Najlepiej no, ustawić sobie tylko, żeby ciosy były krytykalne. No i możemy zaczynać. Dobra. Przy okazji też będziemy łączyć kill aure, on właśnie teraz. Dobra. O, dobra, przed chwilą nie mogłem biec, nie wiem czemu. Dobra, zabijemy tego kolesia. Dobra, a, zabiłem. Czekajcie, ja zaraz go spiorę. Dobra. Dało się. Takie trochę sprytne. Ta komenda nie jest dozwolona podczas walki. Ile można czekać? A, dobra. 5 sekund, dobra. O, o, o, czekajcie, dobra. Włączamy. Nie, no bardzo szybko im poszło. Czekajcie, widzimy się za chwilę na następnym serwerze. Dobra, już jestem. Możemy zaczynać. Hmm. Tu jest zero ludzi. 0. O, tu jest 10, dobra. Odpalimy sobie, o już, dobra. A, dobra. Ustawiłem sobie jeszcze te O2, ale zawsze mi wywala. Nie wiem dlaczego. Trackers też można sobie ustawić. Polecam też to O. I no, jak ktoś tam jeszcze chce dla lepszego efektu, to to O. I no. No i można walczyć. Ja oczywiście nie stawiam, bo zawsze mnie wywala. To to? Czemu nie bije? Ktoś... Aha. <sighs> Czekajcie. To poszukamy następnych. Mhm. To ja może mam wytnę do jakiejś akcji. Więc no to czekajcie. <laughs> Dobra. Nie, dobra, to nie, to same kozaki na serwach, już, serwerach już siedzą. Nie ma co. No, no to znajdę może jakiś serwer. Pociupimy się. Żeby mieć równe szanse, więc to na tyle. Pa, pa. A, i nie zapomnij zostawić łapki w górę.